लिनक्सस मं सिंपल फिल्टर्स किस ट्यूटोरियलस मं छ तुहंद इस्तकबाल यतनस हेड टेल सॉर्ट कट तो पेस्टस मुतलक यम सारे कमांड छ टेक्स्ट मैनिपुलेशन टूल्स अगर तु टर्मिनलस पे हैश निशान वुचु तेल यम कमांड अंजाम दिन बापत रूट बनावन sudo SU या SU root अगर तुम टर्मिनलस पे डॉलर निशान वुचु तेल आम यूजर यमन कमांडन अंजाम दित बु पक ये मानित जि तोह छौ डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करमच तो पाथस मन कह न कां त तब्दीली अनमच येतन फाइल सेव गछे यम ट्यूटोरियल बापत छस बु उबुंटू 10.10 इस्तेमाल करान यमि हिस बापत गश्ताही माउस तो कीबोर्डक इस्तेमाल करुन तो विंडोस मज मैक्सिमाइज तो मिनिमाइज बटनन हुंद इस्तेमाल करुन पता आसुन अकि फाइलि हिंस गडनिच 10 लाइन जाहिर करन बापत छ एस हेड कमांड दिवान तम पत एस की फाइल नेम दिवान अख फाइल बनावो अमली पट यह हावन बापत दबाव ब एस्केप की एप्लीकेशंस एक्सेसरीज टेक्स्ट एडिटरस पे गु वक्त कमी मूजूब मे नश ब्रोठ यम नंबर अकिस फाइल मज मौजूद यम बह कॉपी तो पेस्ट कर फाइल पे करू क्लिक तो करू सेव फाइल दिव numbers dot T X T नाव तो सेवस पे करू क्लिक यह फाइल करू बंद वन gitchu applications, accessories, टर्मिनल पे When करियो विच्निच कोशिश फाइल अस बनामुच क्या अस हेकु तात विचित. ls लिखियो तो enter दबाइयो. असी यी यतनस कोर तम सीत इन सानि होम डायरेक्टरी हंज तमाम फाइल तो फोल्डर बोजन. अस योस फाइल बनामुच तमिक कंटेंट्स परन बापत हेकौ cat कमांड हुंद इस्तेमाल करित. cat NUM file name autofill yani pöin panna yin bapat dabayu tab the enter pakiu yithai pert karaw head command sit head numbers.txt to kariu enter वन गसन गोडनिच 10 लाइन जाहिर अगर ऐसी गोडनिच 5 लाइन वुचनि छे तिल करो हेड कमांड तो फाइल दरमियान हाइफन n5 ऑप्शनक इस्तेमाल up arrow hyphen N5 दबाइयो तो करियो एंटर वन छ सिर्फ गडनिच पांच लाइन जाहिर गछान प्रेजेंटेशनस पेट गछियो वापस F5 दबाइयो टेल कमांड छ हेड कमांड बिल्कुल बरअक्स काम करान यह डिफॉल्ट पट आखरी 10 लाइन जाहिर करान टर्मिनलस पेट वापस गसन बापत करियो alt तो tab टी tail numbers.txt अगर अस पतिमे पांच लाइने वुचनि छ तेल करो टेल कमांड तो फाइल दरमियान हाइफन n5 ऑप्शन को इस्तेमाल हाइफन n5 करियो एंटर स्लाइडस पेट गछियो वापस أکس لاگ فائلہِ منٛز چھِ سسٹمس منٛز گٔمٕتۍ اِوینٹس یعنی کیفیات موجود آسان auth ڈاٹ لاگ فایل چھِ لاگ اِن تہٕ لاگ آوُٹ گژھن والٮ۪ن ہُنٛد لاگ سنبھالان ٹیل کمانڈِ ہُنٛد ساروٕے کھۄتہٕ کارآمد آپشن چھُ ہایفن ایف ییٚمیُک استعمال لاگ فایلہِ چہِ ٹیلہِ پٮ۪ٹھ عمل کرُن چھُ اگرے لاگ فایلہِ منٛز اکھ نٔو لاین چھِنہٕ جوڑان تیٚلہِ مانہِ ٹیل کمانڈ تتھ ٲخری لاین تہٕ ڈیفالٹ پٲٹھۍ ہایہِ امہِ ہیوٚر دہ لاینہٕ terminal पे gechu tail hyphen f forward slash var log auth dot log terminal size करियो तब्दील पकियो तो ब्याक टर्मिनल करो open application accessories terminal terminal size करू तब्दील ताकि अक्सि स्क्रीनस पे यी हावन जि लॉग फाइल मज कित कन टेल आखरी लाइन फॉलो करान एस एसयूच करियो पान कोशिश एंटर दबायो कह गलत पासवर्ड दियो तो एंटर करियो प्रेस तुय वुछिव जि टर्मिनलस पे युस टेल रन छु गछान छु अकिस नविस लॉगस सित अपेंड यानी शामिल करना आमुत तारीख तो वक्त छु वजाहत करान जि ऑथेंटिकेशन यानी तस्दीक छि नाकाम गमच डेट करियो टाइप सिस्टमुक डेट तो टाइम वुचने बाप दबाव एंटर यह टर्मिनल बंद करने बापत करियो exit type running tail command बंद करने बापत करियो कंट्रोल तो सी प्रेस तो टर्मिनल करियो मैक्सिमाइज़ असि व पत्मे मिसाल मन डॉट लाग फाइल यम लाग फाइल छ लिनक्सस मन आम पट इस्तेमाल गछान अगर कह मसल छ तेल वुच लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अथ मशीन ट्रबल शूट करने खातर यमन log फाइलन मजीद जानकारी हासिल करने बापत sort command युज जन नाव सित पाई लगान छ फाइल सान बापत दशवैन ascending तो descending तरतीबस मॉट sort करान numbers.txt करियो sort, यी दी सानि फाइल ascending सूरत मज तरतीब। नोट करियो जी ये छु अजीब हू sort करन वक्त छु sort सिर्फ गडन्योक हरफ विछान, अवै दह दा, का, तुबा, नंबर जु ब्रोट यवान। अमनिश बचन बापत करियो hyphen n ऑप्शन शेमिल, तो प्रेस करियो एंटर। वन छ सॉर्ट सारनी नंबरन वछान यमन डॉट करन एक्स numbers.txt एस उल्ट तरतीबस मन सॉर्ट करन बापत करियो हाइफन r ऑप्शन शामिल अथ फाइल मन छ नंबरात यम दई फिर आमित मुनफरिद नंबर कड़न बापत करियो हाइफन u ऑप्शन शामिल टर्मिनलस पे गछियो अप एरो u करियो एंटर गोड ओस ये ज 2 हावान वन छ सिर्फ अख 2 बोजने यवान वन वुछो अस ज कुन कॉलम च बुनियाज पेट कित कन हकौ अख फाइल सॉर्ट करित पकियो फाइल बनाओ तो करो की इन युत जन हावनु छ आमुत applications accessories टेक्स्ट एडिटरस पेट गु वक्त बचा बाप ब्रोठ अकिस अलग फाइल मज डेटा यथ बह कॉपी तो पेस्ट कर कंट्रोल तो सी कंट्रोल तो V file marks dot T X T नाव सू यह सेव सेवस पे करू क्लिक यथ फाइल मज मत दियो स्पेशल कैरेक्टर्सन पे तवज्जा बुछुस न यछान जे कम पॉइंट इनस पे वन मे कह के ये फाइल करियो बंद marks.txt फाइल करियो दोयमि कॉलम च बुनियाज पे सॉर्ट टर्मिनलस पे गछियो sort space marks.txt space hyphen t space open inverted commas space close inverted commas space यतन हाइफन टी डिलिमिटर खतर तो कोट्सन मंज स्पेस छ कर जाहिर के टू K2 छ दोयमि कॉलम बापत यत पेट एंटर करियो press cat marks.txt Yı çı original file. Tu çı vıçan zı evir khothiyor tu bala vot bun. Yel eş doymi kolmı çı buniyaz pet sort kor. Cut command हुंद इस्तेमाल छ अकिस फाइल मज कह जानकारी कट करने बापत करने यवान پکیو marks.txt فایلہِ منٛز کڑو کینٛہہ ناو نٮ۪بر ٹرمینلس پٮ۪ٹھ گٔژھِو alt تہٕ tab کٹ space marks.txt space hyphen d space open inverted commas space close inverted commas space ییٚتٮ۪ن چھُ کٹ کمانڈِ منٛز اکھ ڈِلِمِٹر تہِ تہٕ کوٹس نِشان انٛدر کرنٕچ سپیس چھِ ڈِلِمِٹرٕچ عکٲسی کران hyphen F2 doime kolmu bapat. Kariu enter press. Paste command kari filen hınz ayındı mutalak line zam. When karav numbers.txt to marks.txt dashwain filen hınd istemal. Terminalas pet geçiu paste numbers.txt marks.txt करियो टाइप तो एंटर दबाइयो वंचे marks.txt च गडनिच लाइन numbers.txt च गडनिच लाइन सि जोड़ना आमच अथ आउटपुट फाइल हेकव concat file.txt नाव च फाइल मंज रिडायरेक्ट करन रिडायरेक्ट रिडायरेक्टुक इस्तेमाल करे टर्मिनल पेट गछियो अप एरो करियो प्रेस रिडायरेक्ट की दबाइयो यूज जन ग्रेटर देनुक निशान छ concat file.txt the दबावियो कैट फाइल cat टी वनि गु स्लाइडस पे अगर यहां पेस्ट गि टैब कि तरफ डिलिमिट करम नंबर सिलसिलवार पट हाउन करो हाइफन एस ऑप्शन इस्तेमाल paste hyphen S numbers dot T X T स्लाइडस पे गु स्पोकन ट्यूटोरियल से talk to a teacher project का हिस्सा यत हुकूमत हिंद की वजारत बराए कौमी तलीमी मिशनन बजरिए आईसीटी हिमायत छ करमज मजीद जानकारी छ यत लिंकस पर दस्तयाब यमि स्क्रिप्ट तर्जुमह तो सदाबंदी से मे यानी वजाहत आमदन करमज असित शरीक गापत सठा शुक्रिया